que tú pensabas que tú me frizarías mi vida. Bad Company Record. 13 Casanova haciendo su diligencia. En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo y no hay nadie que me pare. No, y no hay nadie que me pare. En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo. solo un instante voy a adueñarme del mundo Y no hay nadie que me pare, no Y no hay nadie que me pare En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo uh. Y no hay nadie que me pare, no Y no hay nadie que me pare, no este mundo que me tiene así. Si no te gusta, no me mires porque soy así. capaz que se prive de anormales que no jodan conmigo, que conmigo no le sale. No te sale, porque con mujeres el 3 sale. No trates de hablar para no sacarte los metales. Tema coco, tema coco, cuál es tu maldita tema. Sigue hablando tu basura para sacarte del sistema. No somos iguales, nunca. Cuando yo andaba en la calle, tú andabas en pañales. En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo para ser rapero. No necesito un coro, como dice etiqueta M mejor andale solo, solo, solo, porque nadie confío. Tú te robas lo de otro y también lo tuyo. Tú no progresas, nunca. Ni que te vayas a tu pesa, ni que una francesa. Soy un eslabón escapado del infierno, papelero. Como ustedes tienen este mundo enfermo. En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo. Y no hay nadie que me pare, no. Y no hay nadie que me pare. En tan solo un instante voy a adueñarme del mundo. Déjame va es una película, no es una novela Que se prepare tu bloque, que le vamos a dar candela Loco, te tenemos tema, tu rima como ballena Ya llegó el lobo, que estamos en luna llena Cotorra de desayuno, cotorra damos de cena No me hables de problemas, que me fluye por la pena Si te gusta la maicena, ven What comes on my bitch You is my student Conmigo no va a poder Yo bajé al infierno a acabar con Lucifer Loco, ven traje los signos para que aguante de este sofoque Nos doñamos de tu bloque Y no hay nadie que nos toque Dominicano 100% Palomos a pavimento A terror yo lo hago Por eso yo nunca mago Si tú hablas mierda porque tu boca yo cago Yo Rodolfo Y no me trates de alcanzar Soy el soplo de una bala ¿Quién como este ejemplar? No me allante para que tú no me aguantes para la pelea me puse los guantes Mi cuaderno sagra cada vez que yo escribo Es de la maldad, es que yo me derribo What? 3F Casanova 3F Casanova Bad Company Record La gente de la mejor compañía Roy Bebé AJ Código 38 La para del milenio en el